bueno es que a, a la T, yo siempre me decía, porque después por pegaran un sobrevuelo y vinieran y tuvieran en cuenta la región toda está. Uno se dejó el caño y lo que arriba, una cosa, si uno se queda es porque le duele o si no, no diría nada, ¿verdad? en estas circunstancias nos encontramos prácticamente abandonados del gobierno nacional. Uhum. E pecal. Correndo acá.